今天讲讲自由搏击规则和泰拳规则的区别，两者主要区别在于判定胜负的标准不同和规则限制的不同。泰拳规则下，我们可以允许双手缠到对方的脖子去做箍颈顶膝和连膝，还有肘法的操作、缠斗这些技术都可以被应用。但是在自由搏击的规则下呢，大多数这些是不被允许的。理解自由搏击规则是建立在一个相对兼容的平台，它是允许全世界各类格斗术的玩家都参与到其。 中，所以在规则制定上，他不会故意去偏向某一类的格斗术。当然，自由搏击规则、K 曼规则、踢拳规则，他们三个其实，在某种概念下讲的就是一回事儿，只不过在不同国家推广人他的叫法习惯不一样，和不同赛事组织对这种规则的应用上面，还有它有些有些改动。这三个规则，它和纯泰拳规则是有非常明显的区别的。呃，世界上比较著名的商业赛事都选择了这种自由搏。 搏击踢拳 k ONE 规则，因为呢它是更有看点的。说白了就是在擂台上，然后运动员两个人直接就干，而且呢要看谁的统治性、谁的压制力更强，谁把对方打得摇摇晃晃，这种有效击打更多一些。所以观众看着觉得特别刺激，投资人觉得它是有看点、有卖点的。相反呢，呃，纯泰拳规则呢，一般来讲呢回合数比较多啊，回合数一多，哎，大家就容易说保留体力，在每回合呢我故意留点体力给下回合，而且时不时做一个啊世界上关。 观众看不懂的一个缠抱的技术，两人抱在一起去打，扭打在一起，而且站着打，不像 MMA 那样地面直接锤。在纯泰拳规则下呢，商业价值相对来讲低一些啊，这是非常客观的去说。所以这些顶级的泰拳手，他们实际在这种风格上面也做了一些调整，由原本的纯泰拳的这种单击重击慢节奏的形式，变成了快节奏这种 K1 风格，自由搏击这种连续打击的这种感觉啊。所以他们的风格我们也叫 K1 风格啊。当然，有的人也。 会管它叫一种欧式的风格。那你可能说，为什么这些泰拳手不去打纯泰拳的比赛？他们也打。 他们当然也打的，只不过呢，相对来讲，重心会放在自由搏击规则上更多一些。呃，而且还有一个呃非常客观的问题要面对，就是纯泰拳规则的出场费是非常低的啊。在泰国打这种纯泰拳规则的比赛，很多时候一场比赛打打完了，给你几百块钱啊，或者一千多块钱，这个费用是非常低的。所以呢，全世界的顶级选手很多呢，虽然都学习着泰拳，但是他们在用这种泰拳的技术啊，配合着一些先进的训练方法，备战着这种自由搏击 K。 万踢拳规则的比赛，当然有些综合格斗运动员也打 MMA 规则的比赛，这种比赛也很有商业价值。观众朋友们一定要当心，如果泰国的泰拳手跟你挑战，说用纯泰规则，你千万不能应战，因为这就是一个陷阱。你可以跟他说，我们用自由搏击规则或者用 MMA 规则呀？为什么呢？因为全世界的泰拳练习者都基本上打不过泰国的泰拳手，因为泰国泰拳手把这缠抱 打肘，还有缠抱、顶膝这些技术玩到极致了啊！这就是全世界的第一，咱们打不过他们。咱们有一个更开放的交流平台，就是自由搏击规则，或者更加充满吸人眼球的这种感觉的平台，MMA 规则。我们要用这种规则跟他们打。如果他们说：“哎，不行，你不是要打泰拳吗？” 对吧？那必须用泰拳规则。那我们怎么回应他？我们要说，看看播球打的什么规则，亚森克莱现在打的什么规则，西迪塞打什么规则？他们都开始玩自由搏击 k ONE 规则，这种踢拳规则了。为什么我们还要继续去玩泰拳规则呢？而且尤其是咱们国内运动员，在国内就基本没有泰拳规则的比赛，大家所以也不练习缠斗。国内的优秀运动员呢，要公平公正的跟泰国的泰拳手去打一场比赛的话，怎么打？那我们一定要选择自由搏击规则或者 MMA 规则。赶紧收看，我们下期见。